Вот. Это вот у нас такой шар, шар. деревни. Так надо прибли приближение сделать. Ну, он маленький сильно на камеру. Надо показать пальцем. как Вот это вот точка в небе. Это далеко. Его приближение какое-то сделать. Где он? Куда карта улетел? Да. Посмотри, вот он. Вот он. Пальцем сюда.